Hello，大家好，我是翔翔熊。所以今天一约的过了一个礼拜以后，我开始来教。呃，就是从主歌到间奏的部分哈，这是第二趴部分。那其实这一趴应该还算蛮简单，只是有一些十六 bit 的慢音，对，要切换。OK，你现在看到的这个就是主歌的段落的前四个小节。那我先照着节奏弹一次。 那其实我我呃，上次节奏的时候，呃，前奏的时候有讲过，这首歌是好几把吉他去弹的，所以一进到主歌的时候，其实你如果有戴耳机的话，你应该还是听得到左右声道各有一些吉他，然后他们打的节奏是不一样的。那如果说你是要一个人弹，也是一样，一个人弹，你要尽可能的用一个节奏，呃，来去囊括啊、这左右声道两把吉他，那。 现在我在上面写的节奏其实就是我的结论就对了，就是我把左右声道的节奏吉他尽可能的合在同一把里面弹出来，所以，嗯，有些闷音或开放的地方，可能其实跟原本的吉他会有一些小差异这样子，但是一个人弹的话，我觉得这是最好的方法。所以第一个小节很简单的一个开放，然后剩下都是闷音。第二个小节全闷音。 三个小节，OK，这边唯一会出现一点小问题的，应该就是第四拍这个段落。呃，它的节奏实际上是下下上下下上下下上，等意思吗？所以它是一个十六呃一个八分音符，然后配上两个十六分音符。那很多地方，呃，你可以看到我这边实际上写的 picking 指标会是下下上。那很多人不明就里的。 它就会这样子过来，那等到 C 五的时候，它就会变成这样子，相反的拍子。那所以它这个节奏，我现在把它写分开，实际上它是完整完整节奏，看起来其实是像这样子，就中间其实会有一个挥空拍的段落，就是哦下挥空下上，对，所以完整弹起来节奏应该是像这样子，哦下下上，OK 吗？ 那你在顺序才不会乱掉，所以呃，第三个小节，好，第四小节，有一个小小的 fails，这边我会建议都用食指做，上面有标手指，头，就是一开始的闷两，然后第二拍，对，然后第三拍，然后两个下。 一个锤音，好，OK 吗？好，所以完整弹一次。好，接下来往下四个小节，其实也是差不多同样的呃内容。 那我还是一样，先弹一遍，二三四。好，那这个这一个段落应该只有第四个小节会有一点点，呃，跟前面不太一样的地方。当然，第一拍你会看得到哦，我现在蓝色。 第一拍的部分，一个开放，两个闷音。这边闷音的话，因为下上速度比较快，所以你可以看到我都是写只有一根弦，而不是。但是你如果下上，你可以拨到两根弦也无所谓。但我自己是习惯，对，就是，呃，在下上的时候，就是来回十六分音符的来回的时候，我就习惯只拨一根弦。对。然后第四拍。 你会看到有一个第十七格，两格一起下滑。其实这并不是一个和弦，或是你只要发出一个往下，对，就是很多乐手刚开始 solo 时候会有个自己洗手，对，类似像这样子，就是一个效果音的东西。你不一定要从第十七格往下掉，你要从第十九格、第十八格。 二十个都无所谓，只要一个往下掉的声音就好了。所以第四个小节，可以吗？好，接下来往下，然后接下来往下这四小节，你可以看到，嗯，前两排我弹一次，然后后面。 呃，第三拍这个第十个跟第九个实际上是人工泛音的意思，它上面有个 A H，所以 OK 吗？第十个跟第九个都是人工泛音，所以这边可能会稍微难一点点。我从第一拍弹到下蓝色这个第三拍为止 OK 吗？然后第四个呃拍子的时候两个闷音，所以呃完整弹完这个小节。 好，第三个小节啊，不，是第二个小节，OK 吗？再看一次，有一个开放的音符，然后跳到下一个把位，对，这边都是门音。好，从第一个小节弹过来。 好，第三个小节，第三个小节其实跟第一小节有点类似，也是一样第三拍会有一个人工翻译的范围。好，现在是这里 o k 吗？再弹一次，我是用食指，OK，然后最后到达第十二个的 A 五。 就是一个往下滑的部分。那人工翻译的使用方法呢？对我之后如果有另外其他的影片的话，我再介绍怎么谈这样子。那或者你可以去搜寻看看网络上有关于人工翻译的教学哈，因为初学者可能比较不太懂人工翻译到底是什么东西。好，那我现在谈一下这四个小节。一二三四。 那往下走四个小节，好，这边就是快要进副歌的段落。这个呃，其实还蛮简单的，应该只有最后一个地方啊，它上面有实心点。好，之前有讲过，实心点的地方都是要直接把音符断掉。那我们就直接弹一下这个小，因为这个这四个小也比较简单。 副歌，来继续往下，伴奏的部分其实，如果说你基础打得不错的话，其实应该都还算蛮顺利的。好接下来进入副歌的第一个小节，第一拍也是一样，一个八分音符配上两个十六分音符这种跑马。这首歌会一直出现这个牌子，好，就是。 好，如果说一二三四的话，它落在是一三四颗哈，所以第一个小节第一拍，第二拍，OK，第三拍，第四拍，好一样，所以合在一起弹，好，再来再一次，OK 吗？有没问题？再一次试看，呃，我分子节太出来。 一二三四，可以吗？再来一次。好，现在是第二个小节。呃，第二个小节的话，第四拍是我自己加上去，这其实是人弹顺手的一个符号。 呃，你可以看到第四排这边第三格、第五格，然后它到第九格、第七格这边有个斜线连上去，但是它不是一般的滑音。如果说一般的滑音，你可能会看到它底下还有一个圆弧线。对，然后这边上面的那个下波记号变成跨弧了，因为你只要看到一个圆弧线的话，记号它其实是你从第三个滑到第七个以后，你不用再 picking 一次，所以类似像这样子。但是如果说你看到的是， 只有斜线，并没有圆滑线的话，呃，你到了第七格的时候，你还要再 picking 一次，像这样子，懂意思吗？所以我现在从第二个小节这样接过来，好，你可以看到到一五的第一下的时候，你还是要 picking 一次，哈，这个记号其实是有差别的。 OK，然后这边其实呃，因为我是用滑音来连接这样子的抛扣，你在移动的时候声音比较不会断掉。好，那我现在来弹一下这四个小节，预备来一，从第一个这个地方开始来，一、二、三、四。 上就是像这样，当然这个第四拍的这个也是一样，它后面会再接到下一个和弦。那这边好，这个小节我也弹一次。好，总共四个小节，二三四。没什么意外的，包扣。下一个小节一样。 这边都很简单，重复性比较高，就直接就是四个小节，四个小节直接弹一遍，一样，再往下走四个小节，一二三四，不好意思，三四。 这边稍微有点不太一样哈，跟第一次，呃，这边的话是根音，呃，这边有一点点低音顺降的感觉，好，它一开始是低五，然后降到 C 升，然后最后再降到 C，所以。o k 到第四拍的时候，呃，第三个小节的第四拍的时候。 是一样，一个 <laughs> 虚晃一招，然后接下来接到两个 D，对，一次升半音，下一个小节，哦，这边就我们会进展比较快。如果你真的有什么问题，嗯，不太懂的话，那在在底下留言跟我讲一下。OK，好，接下来是叫进收的钱这两个小节，一二三四。 来，第一拍一个闷，一个开放，然后第二拍，第三拍也是一样，前面有一个断音，然后加第四拍 G 五，也是一样 s t a c c o 断音，然后 F 五要演两拍，最后 G 五一个断音断掉哈，第四拍是休止符，没有弹任何东西。接下来就进来了 solo 的部分，好，这是第一次的 solo 部分，呃。 OK，第一个小节，这个第三格、第五格，然后有一个圆圈圈起，它是四拍的长度，所以就是如果说拍子四拍，可以吗？然后这边是第一次的 solo，呃，你可以看到第三选的第十格，我这边是写底下是写无名指，就是三的部分，然后往上推音。 然后小指在第二选的第十一格，不要推音，就这边我我推弦记号只有写在第三选的第十格上面，所以接下来第二选第十一格不要动，可以吗？再做一次。后面有三个一样，它是呃，你只要看到推弦记号写直线的话，就是在推弦音的状态下直接拨，再拨一次。 可以吗？所以它，但是它上面有 staccio 断音嘛？那这边也是一样，你有两种方式可以去断音它。第一个就是你用弹片直接弹完了以后，弹完以后直接粘上去，对，像这样子。或者是呃，我在影片里面我是用中指，就是有点 chicken picking，因为我觉得这样子可以断得更让我喜欢。 <laughs> 对我也讲不出其他的理由来哈，就是我会习惯用中指，对，因为那个。 闷音可能会，我会觉得这样子闷音闷的比较干净，所以好，再做一次。最后面到这边的话就是掉下去了。好，接下来这一拍两个八，好，两个第八个，这的话我会建议你直接食指。 好，一口气按紧第三弦跟第二弦的第八格，那自己就是呃双音搭也是一样，就有点蓝调哈，双音搭很喜欢弹。OK，所以这一拍，你可以看到我这边 picking 机巧也写下下上，因为拍子的关系。 交替波选有一个很大的重点，就是它不是前一个下，下一个就上这么呆板的规则，而是它其实是交替波选，实际上是按照着节奏来进行的。当然也是一样，这个很基础的部分，我们可能日后有机会再详谈。这样子，这边节奏记号，OK，就跟前面一样。所以这边节奏记号，只要是长这样子的话，picking 记号都会是下下上。哦，我弹错了，Sorry。对。 所以是下下上，然后这一拍，呃，前面的两个小小的第八格食指一起按着，然后因为你可以看到这个第八格下面并没有跟着任何节奏记号，所以它也是一个修饰音。弹了以后立刻用无名指一口气锤两根，选到第十格。所以慢慢弹，从这边开始的话。 对，要小心消音的部分哈。最后第三弦第二个一个人工泛音往上推，对，不用推太快。好，因为这边收的细节比较难哈，所以我我稍微把速度降慢一点点。OK，可能不够慢，我再稍微降慢更慢一点点。 OK，好，然后我从第一个小节开始弹，弹完这四个小节，呃，一、二、三、四，OK 吗？再做一次。 OK，好，接下来是原速度一零四，那我再弹一次，一二三四。好，那这边。 这个段落我们就教到这边来哈，这是第一次主歌到第一次 solo 结束的地方，你会遇到了可能有一些双音，然后人工发音开始在慢慢会出现的。那我自己觉得比较难的应该是 pre chorus 的部分，就是刚才有第十个跟第九个发音的地方，那个要弹的干净，其实你对人工发音可能要需要多一点练习。好，今天就到这里啦，侠客有问题的话，欢迎在底下留言让我知道，或是你想要。 知道什么更细的事情？也许等这个这一系列的《灌篮高手》的的教学结束以后，我可以开始有一些呃，可以教大家的东西。这样子，好，那我们今天就到这里啦，拜拜。